Mm. naye kiyunga kyakola mm-hmm. one at that time when kiyunga was miss of finance eh o mukampala mwabeeranga mu misyungwa nga giva busoga <laughs> nga gyetunywa kituufu kiyonga within a very short time obutunda bwali buvaawo kasese n'emicyungwa yes. yagirima mu bungi hey. mm. era nze neewuunya nti abantu tebajjukira okuuma kiyonga akalulu buses certainly going it where tukasese nga buli minisa buli sekitale wa finance bamuyita kiyonga naye abakonju bamukyayiraki anti kyeneewuunya nti kiyonga andoza obusinga teyabwagala obwakabaka hmm. ey omuntu abeera mu bintu e, kiyonga naye ayinza okuba yategeera nti kati nze king nga obusinga alaba ate obusinga bugenda mu overshadowinga yowategedde gamba siriba gayidde eh, oyinza okumbula enyumba eyesubi gyebanywa emindi gyebanywa taaba gyebanywaki <laughs> etalina fire extinguisha mayiga tatuuse ku kiseerekiziehe ekyawulagali nagaano kiri kimu mm. nti eri bagaana seggona yagenda nabagaana okutikulako esubi bagooke kiri kyalidde ribaleete ekyokusatu golooza mu building strategy eno gyetulina ne new technology tebalina ddagala libateeka mu ssubi neritakwata mulirungi nnyo eh. kakati ekyo kitegeeza ebyo tubimbuulira ah, eno ate gundi ono omusajja omukulu owa bisinesi akola emigaati n'ateekako emmuli onadiiso nontaka enti anyiriza sente zaalizize ono noddirira empologoma n'agitunuliza ekifaananyi kyabikira mali ekiri erubaga ng'akimanyidde ddala nti ekyo ekifaananyi abakatuliki baakireeta kulwanyisa bwakabaka era kitunudde mutwekobe noono omuvubuka nakwata empologoma nakitunuza ekifaananyi kyabiikira maliya nti muyinza okufuna emirembemu ekifaananyi kyabiikira maliya omwana oyo abakuba teyali tanoonya ssente yalikoze ekifaananyi kyempologoma nga kyetoloola nti bwekitunula wano ziba ssaawa bwe ziti mm. bwekitunula wano eh, tekinologi egyali ekitunuza mukyabiikira maaria woo ekyo ekifaananyi ekiri erubaga nawuli ejjawa kibisopo ngaakyogerako nabaganda kiwandikako akatabo mm. the divine cas mm. bakireta kukuba mmengo era mmengo buganda nga enaafuna ekizibu ekyo ekifaananyi kikaaba omusaayi eh? ekyo ekifaananyi kyolaba erubaga ekyerubaga ekyo eh. yakyogerako nga nkyogeddeko naga ekifaananyi ekyo kyajja kulwanirira nsi naye nga kitudde mugende abasaveya mukirabe kitudde mutwekobe so kakati tetuyinza kumbuulira ebyo luli pulezidenti bano bakikola mubugendereu mm. katumba amala arrived in time nga abantu mm. bajjako essubi seguna nabaga nti mulijjako kubanga what you don't know effumu lya buganda mwanga lyeyaleka buli eryolwaleero kakati gwembuulira nti E, mercedes benz eyasooka neeno bwoyesa kiri ekyasooka oba ofiiriza mercedes benz histole yes. olubugo olwamwanga lwe lwamuteesa olubeerero lwe lwono kane bwebijja wadiyuluzi ah, hey. kakati ekyo ntetombulya sibidda namuba banoonya sente babanoonyakikankubuulire agamba tegula agali ku bulanga ogalaba mm. amapya oba gali agasookagaganonya mm, munsi nga tegaliyo kituufu ago amategula agakwata omuliro ne bulanga okukwata omuliro bagakola mu oiro ga pulasitika erageefunyanga bwefunyaitereiwahomaneweseinibuganda ago factole gakola ku mulembe guno ogwabagagga yaggalawo tekyaliyo baganoonya negabula yeah, olowooza mu kiseera ekyo etegula eryo lyali ligula sente mmekadeshe ekala kakatira ennyumba ey'essubi okujinga nti yakutta omuliro ng'eriyo abanywa emindi eriyo abakuma eddagala okimanye nti olwali bakugamba nti basekabaka bawasa nti omukazi muteesa gwe yali alina owoolubereberye bw'aba yafa mu famire yoli eh. baletamu omuwala naye natula mu lubiri mukamutesaate eh, tali awo abedda balyanga emmere waliwo emmere abagendayo basasula mu ddoola naye nga waliwo asiringiriza bwati okumenya ekibbo eh? gwolowooza obanga abokumukaaga mm. bakola ebbaati erifaanana amabaati you think tebasobola kukola yo roofing eh, efanana nesubi nga oh, you, you think nti subi ekituufu basobola okikola yes nebano bannaffe bo balowooza batya anti ngaabamuseveni bwe bali nti boodi ya sente nozikolesa tobbako hmm. kakati tebadde nkukubira ekitongole kino nti banka kyagiremeseza abalibya abali mu lutalo basazeo baleete sente mu uganda wea we need it to maintain libyan influence yakuba bamanyi nti bagula ebugoloobi gadafi yagula ebugoloobi mm. ego eh, ne bazimba ekyapa takirina gadafi katunaabadde ku kyapa omusajja ambasada wa libiya eyaliwo muhammad nagamba pulezidenti nti seba mhm. gadafi yanzitaga namuguza mpewo nagula mpewo ekyapa bakimpi pulezidenti nayita slum yali minister finance where is the atland title for bugoloobi mhm. bagitemamu ebiri i don't know where it is nga suluma bwatuwagamba mm. suluma yali ddala tamanyekyapa wekiri ekyebugolobi e, ekiguliddwa owebweru gaddafi nateeka sente mu housing hmm. nateeka sente mu utr ziriwo bakwatanga sente emididi mbu bazitwala libiya nebadde dubai nebasala endongo sente ozitwalira mu bokis <laughs> naye olunaku lumu obanze mbimanyi nalaze waliwo egundi fairo hmm. ekwata ku gundi ku inland port eyemalaba nakola fires yeah. emu nengireka mu state house endala nengiteeka ewange genteeka ebyama endala nengitwala ewaffe nayo nteekayo ebyama byange newaka tewali amanyingi biri aliwo mm-hmm. ate simwogera naye nakijeeyo mm. eh, the report on the inland port at malaba and the key players nagijeyo because these things will be wanted in the future okusibira ddala babbi olwaleero any government that will come in power ejja kuba corruptionolokobalaba abakadde n'amadokoligabwe ngaagirinyi enduluzivuga batunda ebintu byabwe enduluzivuga enduluzivuga eh? eh? olaba abasajja bavuka abajoza ensi eno mm. omanyi nti waliwo omusajja mu coronavirus aina woteri <laughs> temusulanga muntu nomubamusasudde mm, 5 billion abali mu sente azibano abalwadde tebalina kyebalya 5 billion temubangamu muntu n'omu yali asuzeemu muba coronavirus yowoteri yaggwa kakati mbadde nkumaliriza ewa gundi ewa gundi ono eh. e, e, e, ewalewo kibira mm. akakakiiko akabbi eh. mbadde nkugamba nti abasomeseza abaana basinza okusoma amafuta basiramu balaga malaysia gyebaddukira gyebaddukira era twaliwamu twalimu gundi nga bayombera amafuta nengamba mu meeting nti muyombe empola mm. gwina omwana yasoma amafuta nti nedda leka ffe tuyombe waliwo negundi eyali kyamani wa five aa ah, ah. wegombolo wenali mm. bakanti yasaze dero mm. sajyo yali mukaga nyunga ina tata nga ina basi nyinji mm. bamuyitani wawa weka wempe ah, chairman wenali mweka wempe bali baga yagenze wamba basi omenyeze rubanko ato kuntu ali wa president bansanga nabo abeka wempe <laughs> era bankwata nabo mhm. nga basajja baze kumbulira nti chairman wafu wenali muyasaze dero wali awo yali mukwanu kwange nyina yali wamba basi Mhm. waali awo omwana wange nobwe bagenda bonna okusoma amafuta escotland mm. nempaka nti singa ffe tulwana bwemugamba nti mulwanira amafuta ffe twalisoose kati gwene webatandika okugasoma oyinayo eh, agasoma kujaka oyina omwetisi mhm. kakati abasiramu batutenya abaana baabwe e malaysia okusoma amafuta mm. kati omwana yava wano mwesitaana n'asanga omwana w'omugagga emalaysia e naye ngaabagagga bwe babeera omwana tiyali mugezi nnyo kati ate ngaono avudde wano yamugezi muzibu kati baba bamaliriza kosi n'agamba munne yowagonji baka to uganda wat yodine uganda namugamba nti we can supply beef ewaffe enyama nsobola ogifuna come from western uganda mm -hmm. namuwa ssente in amount of money waliwo minisita n'amugamba nti ngenda kuguza lufula eri ku kaguta lod erimwankole hmm. njagala milliyoni ebikumi ebisatu nazimutwalira namukuba ku mutwe minisita namuba yamukuba nabba omwana yabba omwana this young man from malaysia afunye mukwano gwe nakubira mukwano gwe simulamugaa naga nti obwo obubbi bwafirika mbumanyi that minister yabbi emeka yabbi butono nyo let us move ahead mm. setbacks mu businesses bange mm. omwana n'agula enyama ngakiweereza saudi arabia yes. ababbi bwe bagitegeera nti enyama efuna ne bagenda batta amasanyalaze ku kisaawe entebe enyama y'omwana neewunya abasajjanabaagala bagitwale omwana mulamu naye olunaku lumwe yakola ekintu ekyamumanyi minisita amumanyi yali ebisatu Eh? tikinaba kaka nagamba munne nti enyama yetubadde tugifunidde akatale nti ye naye batampalirize ne refrigeration system entebe enyama ewunya tesiraitaawe kankwongera emiliyoni ya dola mhm. mwana bwe bamwongera emiliyoni ya dola nagenda mwaka akakiiko nekagaana n'atambula mu bafinansi bonna nekagaana nemugamba bali benyini bemuwa amagezi olina olutaneti buzezi one genda ah, ah, emu yokka yeeri wobeya how we can help you gandi get a company of lawyers mhm. oli awandiike nti olina omusango ogwakusinga mu uganda oba gwe gwewawangula esaudi nga lwaki bagambe nti sente zijja lwa damages eziyingira wano so tezijjalwabina ebintu eh, mm-hmm. wawangula omusango bwebakoddes what the judges do mm-hmm. ogenda nowaba nti wawangudde damages ze e europe nezijja naye sente zange i was awarded sente ziyingira through lawyers mm-hmm. kakati ngaomusajja omwana nga bamulagira chambers miliyoni ya dola emu nga bamugamba tujja kutwalaku dola emitwalo kumi ngakubira munnesimu kampuni gyebamuwadde yabanoya mm. ngakubira munnesimu omuwalabu ngamugaa nti batwala kummeka nti kakati ndati case if you want one million dollars eryekkumi kandibongerereko mm. nekkumi eddala linakuyamba emiliyoni eno eteekebwe mukimu bizinesi nga bakubira omwana essimu sente ezo zazze ekkumi lyaffe tuligjeeko tukuwadde miliyoni ya dollar And eh, next time when you get business, use us. We are mm. very honest people. Mm. Omuti yali wana kubera una amkubirisha. Ah, I've already told my partner to do it for you. Mm-hmm. Omwana ekyamuyamba. Purification erimu akakadde ka dola kalamba. Aba yakatuuka ewakaawe. Omuntu n'amukubira essimu nti jangu onsange ku kabira kiraabu. N'agamba omukozi we. don't get out of this place mu briefcase yange omwo mulimu ebintu nagigalya mu kisenge yagenda okudda ngaomukozi bamuse ne briefcase bagitutte who knew the money era omuvuga yajja nanamba nti njagala ontwalewa president emugaa nti ngutwalewa president abali involved baninani n'abambulira mm. nemugaa nti ebyo mba nina okugenda ewaffe okumala ennaku mwenda nenkola eddagala yannaku mwenda nga jja okunonya omotoka yefuula jja okukola babokka amasasi nayekyo nga sikikoze nange abo sibatabaalirabo ku saati nampala babulabe nnyo babulabe nnyo mhm. yes kakati tubadde tulina omusajja nga mukozi yakwatagane banne yakulya saudi arabia gye yasomera ne bamuwa okuzimba emizikiti n'amasomero mu uganda mu uganda mm. akoze bulungi nnyo mm. naye yatutte n'agenda azimba omuzikiti emateete mhm. oba yayigidde byabufuzi oba bagubaze batya oba ha yagenze ku muwala bwabadde amuwa ssente bulijjo yavumyaolinga bwali omubbi nga bwali omuki namugandaye obubbi olikinginga tugikole omuwala bwe namuganda ti nkubaolira amazima byavuddewo mu foreign affairs mhm. era bangambye singa nzira mukuwa sente kati nja mutwala wa pulezidenti akakiiko ako akakibira ngu kekalimu ebyo oba ah, eno kesi ate endala erikwemba se wano bano bamugambye ayina gye yalaze kati ne balaba nti akola bulungi ayina okubeera disqualified naye abo bayagaliza uganda birungi ah, abali senefishi uh, ne president abantu abo tabategeera ah, ah, bali kulonze naye bali bategeera tali kutuka naye eh, bukutusi naye ayinza obategeera nga avudde mu buyinza kiriwa kikyaya eh, omanyi omukulembeze alwawo nnyo okutegeera abava mu tribe ye nti babbi and when it, when a leader becomes horrid develops the two things abeera nnyo eritris ris tribe mm. and family mm. omuntu mm. omukadde yenna ekituufu aba afa ku tribe ye na bantu be eh. awuliriza nnyo ndoozo ogeta access to him kati bamumanipulatinga tinze mbitegeera tekati yalonze omuntu mu revenue authority omupya naye neyabaddemu abagamba nti nange mbadde ejenti bw ejenti bwe munsi bamukomera mufudde nabali bagundi bawalike netulyagenda babagamba sente fe twazibbifetuli beejenti waliwo akatambi kenva okkuba kumakya nga basajja bagamba batukozesanga mbwa bo tebalaba naye abakozesa ye obugagamumanyi era abasajja bagambye hmm. nti mirundi gwe mumanyi ow'emputu ennyo hmm. ng'akolera museveni hmm. nga ne museveni mirundi bw'aba ayogera aleka ebirala byonna ne bw'aba awuliriza teepu ye ateekamu ne earfoni awulye bulungi gwe mugamba nti bwe tumuwa biriyoni 1 asayininge tasobola bakugambye nti bebyo byakusaaga you know this man is eh, eh, an arrogant man musuulewo obusuuzi kakati obunagamba munne nti nedda fetwali tusazeo tusuule mukikomera biliyoni tano hmm. compensation nga tetugambye yakube bukubi mukifuba atudiremubanaffe babiri ne banabo ne baleeta biliyoni tano mwemwava hmm. eyaleeta olugezigezi luno hmm. ntwe ya pusi yeyajja nabagamba mbu omanyi bebaŋamba byembansayininga I must surrender the mission network. Njibawo. Iye. Hey. Eh. Mhm. Ekyokubiri, nina okubakolera nga nze nkwata information yenfu n'enjibwa pulezidenti nti kubanga bwe mba sinyina bifu byemuwadde ajja kutegeera nti nange banguze ebyuma biwa omulala museveni akolagane n'omuntu nga mufere nayebwemulibwebatibwebatibwebate basobola kunzitanze temukisobola envunywa emu eribati abaana nebamala mufamiry eh? envunywa emu erinvamu tebasobola bwe tebagea kunderegamu nga banerengamu batya nabalemanga nemuzetawusenebafa obutwe emirundi esatu naye ndaba yoomu yokka azunza omutwe mulaba ekiridirira naye purezidenti alina abantu nga gwe bameka hmm, tasobola kufunayo omulala nti nkugambye teni biliyoni kusayininga nga nsayinizaki isit the first ten kakati oba teni biliyoni zemwagala okundetya nga nsayininze kakati kantwale erikoding ewa purezidenti mugambe nti baba no teni biliyoni gompameka mhm. ajja kuwezisingawo yes mm -hmm. but they don't reason naye abasajja bagambye nti okujjako nga muli balalu biliyoni esatu temusobola zifiirwanga mirundi tasayininze hmm. abasajja nkakubye kumakya hmm. aire kagenda kusaasana hmm. nga abasajja babuuza nti mukola biliyoni ezisukka esatu olunaku nakwe bisatu mwekaako okufiirwako olunaku lumu babibadde byomba byokka nga bivuma bano mm. nti mirundi fe atutta naye ffe tuli ba agents mu mwina immunity tebasobola bakwatako ne biliyoni esatu zibalimumuwe sente musajjakakanyeko adirizenagamba nti kakati mbaoli awulira ku tv the man must come back you are not going to and stupid me to come down me ebyosaba eh, singa nali wa coming down nali coming down nga ndi mu state house kakati I refuse to withdraw. No Uganda. And at one time, that appointment will be expanded from my records. Tekiri sigala mulikodi za ina record advisor. Kakati. Kakati. Oyakala sentence wakasuka kwa simu. Omichalo brala, yanku bide simu. Eh. I have a message from his excellency. Eh? Come and find me at him. You were stupid. Am I your boyfriend? Nza simu yu nkola ganda msefe. Luacha zisa moyo. Nze nakola ni present mumani. wende the president president ayinza okugamba secretary we hmm. yuko alikolumenani mhm. ngatamensoninzirinya to test your stupidity kakati olina okuyimirira omuga your excellency who kati gajjanga gamantadde mhm. negakuba amasimu omuseveni kiteeberera buteeberera netudde lwakitule netutula ennaku ennya kuba efulu did not ask the president eh? your excellency tukola you who kijja kimuntwala n'entwe yaakyo nekikuyita ekampala nekiyita oli ekampala nemumalawo ennaku nya nani tekimutegedde kyadduse statement enaggwayo kiki kiki ekizibu kyebalina eh? babbi <laughs> baba balowooza nti ah. ayinza okuyita nagamba eh. we nategeerera president museveni nti katonda abakulembeze abo abalungi beyeerondera si buli mukulembeze nti buva wa katonda mm. Mm. abakulembeze katonda beyalonda obalabira ku jajimenti yes. olunaku lwenatya pulezidenti museveni nkigambye n'omuntu kumakya mm. emmotoka lwe yamuluma olugalo lweyabeeranga asibye luno yes. mm. e, practice ya setaus yali egamba badokita yayinaaba omunagenda esomalia nebasigala n'akakyala akakalamujja kakati nga bwe baba bakyusa dokita akyuka bamuwa sente mm. okugula mm -hmm. eddagala mm -hmm. ndoza miliyoni kumi kuolwo teyaligula bulifu kesi yali nkalu lwaki hadneve seen it president to need aid kati bulifu kesi yali nkalu mm -hmm. president yali munono omukazi owa energy yali ayogera mu bantu amutwala babawa amasanyalaze mm -hmm. ataddewo ekitongole akitaddemu miliyoni za dola ataano abagambye mutandike n'amakombola bina akozesebwa muwema e? e. kakati bali babiri bayimiridde bwe bati mu mmotoka ndowooza akisidenti alinadira omukono guno bengale nejesooba wano ku gundi kakati ono omukazi ayogera naye ayogera ambaga nti no ye minisita jangu oyogerere wano ku mmotoka nga bakulaba muloni yaliwo mhm. kakati ADC we yali atunulidde ekintu kimu mukamaawe yes oluggi ne ludda ate n'oluggi okudda kitegeeza emmotoka baali bakikuttemu baali bakikuttemu oluggi lwai tetusobola kumuba luli computerized n'ebyo byabwe birala bya security hmm. kakati we natiira president babuuza dokita fasi aid nga temuli mpeke nemwe yafunye obukadde kkumi eh? yamugaga obba akatubombo lwaki temwalimu anti yali taliguze lwaki teyaligula mulimu ebintu ku bintu byotasobola kubala ndowooza setause ey'entebe olwessami erigigwako nakyamasavaawo ekozesa ten miliyoni padde okujikira eninga hmm. kati waliwo abaatendaliika abasajja baŋŋamba jjo nti bano bafuna sente nyingi naye tebatuwa kakati abo no bayita ba state house no the company that was uh, tendered to clean that state house tesasula bakozi baayo kakati babira bajja mu mawulire nga bagamba statehouse you don't know this, this are not statehouse workers yes kakati nembuuza nabuuza jjawo abaana bange nembagamba nti naye singa nze nalumu engalo oluki nebaga nti waalisa omuntu <laughs> ate oba bateeka buteesi munnyo munva munju negukaawa house gala alina kubula eh? balina kubula bonna bafumba emmere ati nzize sirya walala yes. nzizenjali numa mm. omunyo gwendya mugumanyi yes. kati eyetabudde omunyo sabotagi tayagala ndye eh, balina kudduka <laughs> ah, ah. anti irwa ikulu dawun naye talina gwe museveni waited erikopota nereeta dokita we gundi profesa gundi threatened by onobamwita bati akwata ebiwundu gundi plaster a uh a -uh. mm. waliwo gundi ono ffe kale ffe twali tetumanyi enkumbi yakutemanga ebateka omunnyo nevunaki obulwadde ah, ah, obwo bukavuva mu biwundu atasobola hmm. genda mu kliniki he waited saalaba ku luziga lya museveni naye bwe namutiira hmm. nti bano abaavuddeko obuzibu edc we bamutwala bombu yaddayo ebombu ne bamutwala mu training nabeera ne mu central africa without slapping anybody eh, president ngai mukakam namutia singa ali amini awadde babalimbira ku eh eh amini <laughs> lift ya mugalira munere mansion ngali muno mwana wene mukazi we <laughs> bonna bali wo baba sala you wanted to kill me ababa bonna bali basala ya basala amini lokuba yali muenzi abaserikale be yabaddukako nayita mukituli nagenda ejaja vilage bo bakuuma mhm. musitafu adirishinajja layisi iko wapi yali akedde kumaca kumulaba vice president banonya layisi nga layisi alabako yagenze mubwenzi teyasusemu mhm. banabasirikale waliwo yavaawo kubaali bakuuma layisi eh? waliwo yavaawo kubaali bakuuma layisi kakati okera olutwa aba ali mu parliamentary building abaana abo babikolanga babba abantu babba abatemere bayingidde bayingidde bayingidde bayingidde ogubinja negulyoka gukwata ku jinja lodi okera olutwa yali mudirisa bwati hmm. agenda okulaba nga baga nti abayekera bakozeeziyingidde abaali bakumaokera olutwa bayambulako yunifomu <laughs> nakazinga nebakaleka nabo nebatemama amajegoopetebayambalanga yunifomu mumeka eh. kakati nokera olutwa omwana yali asigadde mu offisi yagenda okola nga lutwa naye yesuzize <laughs> mutebe wansi <laughs> kakati after sometime lutwa ategeera lutwa ategeera nti tebabadde bayeekera mm. abaana babikolanga bayingidde bayingidde olwo nga baagala kubbaki bano abatembeeyi abatadde ebintu mugundi kakati eh, mm. nga ki bayingidde bayingidde abagenda abafudde be balinnya abalazeewa mm. buli direction omu gye bwe yamusanganga nga gyakwata <laughs> naye okeera olutwo bwe yamala okwesangulako empuu ng'afudde mu ntebe wansi mm. bano yabayoola bakazinga nti bajja omu omu bano baabasangayo <laughs> eh. bakomawo olwate ye anti baakomawo bakolansonbakolaensobiyeye <laughs> lutwe lwaki ye teyabaga nange nva mu ntebe wansi so you see boras era ino fakiti nze bagamba hmm. nti bano batukoze bubi muli omusajja museta busoma omukubi wa bifaananyi hmm. yalimu ku mulembe gwobuti hmm. namuga why don't you rit leaders bwe wakasavingako people fear they go with their knowledge nowandika ekitabonemugaatiwaironemuwanetitoyidiamintiamin eh. hmm. ebirungi byoyinza okuwandikako ensinirivu nnyo kuba kati awewaffe awewazana waliwo omuvuzi wemotoka nga bamwita misi hmm. waloli watuleera hmm. amin aba ava entebe yevuga yekka mujipu ye kakati ono omusajja n'alaba kituleera ate nga kigenda namini ayagala kuyisa mhm. namuterayo omukono mutoka zamini konvoyi neyimirira mm. kiri kirirori nekitawo mm. naye muyita mumaaso ye yalowooza ti akoze ensobi bagenda kumutta mm-hmm. amini yamugaa nti wemwendesa wakali musooli weadusit nawamisi sente nagulewaza naawe yes kumulaga mukono ntisooka olindeko nabo babangamu oyinza okusanga nti naye yayina abaali muli ku lusegere ndeka nteeriyo Moses Ali can write a very good book. He was in a minister's time which was extreme and has been serving in this government. The comparison is, and is in a position to tell us why, Lwachi, eh, ye, eh, eh, ye, teyakola biri. Moses Ali yali Minister of Finance, ngaleta Honda Civic, Honda Accord. Nga Honda Civic, e, e, kekatono. Kabula, e, obwali okutono. E, e, mituwa leji. E, nga, gundi akoodi egula dola egula egundi aminire bamugamba nti bazirunda musanvu namugoberako nagoba moses nebamulimba ku muzikiti gwe kampala mukadde bagendanga mu banka ya libya ne bajjamu sente nebamugamba nti olwaleero tukuŋanyiza ku mauledi emiliyoni ebikumi bina bwe basalangako zebajje mu banka nga ziba ttaano zibakuŋanyiza amini agenda kukola auditi nga sente gyeziri nga teziri naye mwekyeyakola Amini yaleta kadomondo omukatulishi Joseph Mondo akulira okusoloza sente z'omuzikiti nga te tamugambye kusiramuka amini kitegeeza yali mulungi anti egamba nti atimosifiya waliwo omunnamawuli yabuuza amini nti otaddewo akakiiko akabuuliza kukutta obuntu naye gwe tomanyi batta bantu mhm. amini amugamba nti ekikuyambye obuuzizza ekibuuzo ekyo mu nsi eri mu demokulasi Eh, omanyi what they did mhm. abantu abamawulire balowooza nti amini yakimuwadde you know the killers amini mu 75 yateekawo akakiiko kabuulize abatta abantu bakiriampika mu uganda nayeabamanyikikitegeaeeabadde abamanyi kisoboka ku mulembe guno ngoyogedde babbyabo kisoboka <laughs> naye soboka anti kankubuulire eh. kakati okujja konza omusajja omukambwe eyamala edde okibuulira abaana bange nti waliwo ebive mu famire hmm. okuga nti omwana wa mirundi yakutta omukazi omwana wa mirundi yakoze olugujjukujju nabba sente ku muntu hmm. omwana wa mirundi n'aba musiru ku ssomero sibisonyiwa yediini ewaka nze kasaba kundeeta nti oli mubbi toli wawaka muddame ngaovaamu naye kakati waliwo mu baana bo bozadde akufaananye embeera embazuulu aki ah, eh? eh? oyo teyasoma namugaana okusoma ali mukyalo oyo yajja kulamuza jambi ya shariya kubaba naabasome tibagenda kufuna vai mu bintu byange badokita baloya baki mm. banabawala bagenda babasa era bafumbirwa dan the very humble gond carls kakati kitegeeza bano mm. era bano bobo oyogera nabo bandabanga nti kagaye nti eyembeera mm. kubanga kakati kankubuulire afende muhozigoroza afunye obuvumu bwa taatamu because the situation has grown up si eya museveni gyeyakuliramu mm. kakati ffe twagendanga ku somero nga tetwambadde engatto kakati omwana wange naye agende nga tayambadde ngabaiwe the reason why am working is to transform my family i must be better than mirundi and my children must be better than me which means I have offered my shoulders bobalinyireko bagende wa bikan baba fana nanganze then it is dangerous they have gone through good schools era onali mu parliament bangamba nyepo MP mm. ndi okujja ko fasolize mbonezi nezi wali anyiza kukiriza ndi mu mirundi gwoli muvumi wakuna mufamire yako ekitegeeza eh. <laughs> eh. eh. wateka okuvaayo omuvumi ah, owate kakati oyo alikola argument singa ono ali ku tv enagamba okunyonyola gundi namugamba okunyonyola ki okunyonyola psycology mm. mu bantu nti abawalaba naye yasoma mm. olumwanyiga <laughs> wediigibuthis omulenzi platform no omwana bwamala okufumbirwa leka husband we if the husband comes nanga nti muzeeyi nti ono muteeke mu bintu ebyo what if afunirayo omuntu omulala oli maisani ajja kumbulaminga nti guwajja omwana ewaka when it comes to married your daughter egundizo ziba okujako ngaali violent mm. omusajja ali violent mm. tinzenkuga nti bwoba okuba muwala wange nankubira esimu ntata gundi yankuba nine landikuruza yange mu miransozi eh? embazzi ngiteekamu gwomutowasi <laughs> ga nti gulawo muko gulawo nogana ndikuba nembazzi yurukiruha gwowase mu miransozi mweriwo zifulutanka nembazzi yamu buli muko omanye kuba erikutuusewo anti ewange tebabakuba kuba nange sikuba sikuba nku mukazi nabaga nti omuntu alina ekyuma <laughs> ekikebera omuntu atakubwanga ku luyaje naye oli musajja obedde woti angatukubyengaatadde obutesa omunnyo eh, <laughs> kizukulu kyange kigamba eh. jajja bobobo ngaboggola bubogozi <laughs> omulungi obulebyakigitivi pulogulamu yaffe ettala bwetyo bwetabuno eh. lwaleero obadomalizana mulebuka kulekera mu 7 bintu hmm. mu 7 yawadde directive ku taxis yes ono namugwanya yayina bakolera hmm. nti agala taxis zireme hmm. nabagambye nti tumukunde yaleta taxis okuliriga ezisalinga olw'ensonga lwaki abasiraamu bavanga eyiganga nga bagenda mu adf ebuseruka eh, ne bagira mu motoka za taxis naye yange yabulirayo abasajja bajja babapangisa emotoka yange miliyoni emwe enaku biri ntugenda kumbaga mhm. bagikwatira wakaseese ngetuuse etuuse mm. kati ekyanyamba nali mukwano gwatumukunde nagaa nti gutomanyi nti abagundi batwala emotoka abayekera gye bali era eh. nagirekayo ku polisi sajija yafiirayo mpya anti nze sinza kuddaawo kuwoza yagenzeyo etya nagifiisa agatumukunde bwategeera nti abayekera bakola bwe batyo tumukunde yali musajja mugezi si nnamugwanya mm. mm. tiyali babbinga bano mm. kakati ye tumukunde kyeyakola yagaa nti emotoka tuziteekemu ebikuba yegendi yemasaka birala nga bano byebagala okukola ne munyonyola nti ekikuubo tekikola mm-hmm. kubanga ekikuubo mumotoka abafiiriddwa nga basoga bali masaka banapangisa yebusoga mm-hmm. naga nti o oh, kakati bebikubo tebikola bijja kutabula ti let us do this let us register all of the vehicles ye muddata ye ngambege yayiso ategeere nti emmotoka eno eririyesad ekampala mm-hmm. why does it frequent kasese eh, ye yali akikozesa nga yalina tekinologi owaabano ndi kati pulezidenti yalagidde nti oyo omusajja abadde akolera kino ekitongole ekyo ekibye nnyo sente hmm. ekikola nationalizente card nti tebamwongera yajja kujjaewa nga agambe amwe front amwe front bali bekwese kati balinda museveni aleete naye bamuwambe eh? noyo yajja kubba ne kwanaleta ajja kubba kati sayawandisa ebbaluwa mm, ali mm, mm. nti oyo contract kuba yategedde nti bagendamuwa contract agaye nti ate twamuwadda yabawandikidde mu advance oyo temumuwa ah, obigakani yabadde agambye nti teyagitegedde agati ah, ebyo byonna bwoyogera ekito kyogeranga bwemuba abakazi mubiri nga muli waka ne bagamba nti omwami nga muyalazeewo anze nakitegeddeko yagenze dubai nze teyambuulidde gwoswala kitegereza nti musaako gwetakugamba gwetakubala omulungiekyemmotoka ligestration mm. ogundi tumukunda olwokuba yatanonya kubba mm. yakiwa emyezi eki wetok th month register mm. betikamya nakisangawo betikamya yali agenda kiimplimenti era atuwadde emyezi emeka kakati ono namugwanya yava mu nsokolo ekyo takitegeera kubanga alimu abamubbiramu nze bwenatiridde namugwanya wabadde wamu kalungi yabadde aguze olwoluja lwa paaka eni mm. wansi mm. mulimu ekifo pulezidenti weyasaliranga enviiri kyobulaba nti oyo kiwando simanya anoonya byabulambuzi mm. kakati yomasi se nti bwemuba muzimba enyumba nga mugipima ekifo pulezidenti mweyasaliranga enviiri mukirekawo mm. nti tolowooza nti eno enyumba ya lugadi yeeyo bwe baali bagenda okukola omuzikiti baleeta ba designers ne babala enyumba yaki enyumba ekwata omuli kati waliwo omunaala guli gindi guli eh, gundi guli paris mm. kyakutta omuliro baleeta ba designers ne bakola ekintu kiri kyenyini ekyakoze eki ekyaliwo naye bano kakati namugwanya ye yakwatibwako abaki abafere mm. nti mulumye kino mulumye kino nayeamugamwana wobote mugezi ah, ah, ah, bamutya anti yakimanyi nti puresidenti omanyi mukamwana wobote mm. nti ate eh, bwempulira nti yazaala abaana omwana kumaca maca eh. eh, wa sudan oyo rabbekakati oyo mukamwana obotereze confident woman amanyi nti erinnya obote museveni yabawa omulimu lwalinnya obote kituufu era bwekiri era ejja kkuba essimu omuganda gwe bayuya bali beekukumi namugwanya ngenda muweereza teepe waliwo omuntu eyayita namugwanya yagaa mwanyinaze nze namugwanya nti esenyabo naye mukifo kyokunkuba lwaki tompa ku magezi konse namugwanyane honalebo atwala kampala obadde okubiddani maama mhm. tamala emirundi disizongo namba omanyi nti mwamuviraluka nti mwana ewaliwo eh? yankubidde simumbu jangu embu yamuze yampadde emesage yo namugambye nziyo ekiramayowa boyfriend nze mmanyi abantu purezidenti bakozesaenaganye purezidenti nze nabadde nkimanyi hmm. sithe purezidenti kasitatuma omuntu n'atakulaba atuma omulala nga tanatuma omulalakati yabadde ali ku bibi omulungi omulaba hgtv puroguramu yaffe ettaala yonakulala wetu betambudde njagala okubongera essimu mwe abaagala eddagala erya sukaali lyetwayogerako wano eh, eri zirokyonakyoemu hmm. singa mumpayo akatakekakamu hmm. mulimu ebintu byembatemumanyi omulimu ogimu ku mirimu egyali egyamaanyi hmm. egya gundi gyeyakolanga ono minisita gwe bagirekanga ennyo amiri constituency gyeyaddamu e, ono gundi mugwanya hmm. ne gundi omuzeeyi eyali advisa president ku kalica yafa hmm, yali gundi awo ngaayambala ebikomo bwebi kakati abantu abo bwe baafa tebaali bulesingibwa nti senkayi mm. lino eddagala eryaffe uh, purezidenti yawananambatya eddagala eryaffe kale profesa sali eyakola omuteete purezidenti lyeyiiya era bwolyezesa bwotyo yayogerwako nga nambatya mm-hmm. kakati E, abo abasajja bamukutumi wange kiwala byajjanja bakansa naki hmm. baali badde bayitira waniowakalica e, e, hmm. kubanga eddagala lyabaganda teri expirable hmm, nti omuntu nga yasanze emisoto ebiri nga giri mulaavu n'obikako akagoye kiwonyakagati omuganda bw'aba ayina olukya owekonokonajja nakusibamuki kati kwekitwale mu medical services kikolaki omukazi ayina olubuto bagenda wambwa wabwagulidde mm. okuzaala kwembwa bakwyita ku bwabwe mm. kati omusaayi gwembwa ogwo gwe bakolamu emumbwa eyangu eyokuzaala hey. Eh. kakati gwe kitwale mu ddwaliro olabe emumbwa gitwale bagikebere mu ddwaliro isanhyginic bakirabangekyobkakati eh. lino eddagala eryali emadagasika erikugamba nti liwonya covid mm. okuva libalikwata ne baliwo abazungu laba bakyalyogerako yes abazungu nze namugundi mutani wange oyo agenda naamba namugamba nti gwosinga trump ayamize kulonofiiakakati trump yamumize kubwenyaki mulwadde <laughs> naye nagenda okutunulyanga nomusajja the explanation got for my son mm. is the same explanation aisonga omusajja wa, wa his organization age there is no evidence that kulolokwine can do what can sure. Sure. naye akalibu ka pulezidenti wa amerika kazze kabakunya obama gundi bamukunya clinton kwagala mukazi mm. nadduka mu amerika najja ne mu afirika mm. bush ekifaananyi kyakijjukira nga ali akasooli omubisi mm. eh? ono naye mukunoonya akalulu yanywedde kulolo kwene nga si mulwadde akalulu <laughs> ah, komuamerika akalulu komuamerika mm, sikangu amerika eringa mmengo <laughs> mm. obama yajjanyirya nga muto yavaako ayina envi bush yajja muto bwati yagenda kati emengo nalabye katikkiro wekitibwa katikkiro ayulise ayulise yenna ayogerayina yina taka embazi ezisigat nefeesi ebizibu biri mengaawo e? abagenda katikiro wa buganda afaanaidde ne purezidenti wa somali <laughs> naye babikayanira e, nekayanira okuvumwa e? mi nti abayayayo bajja banvuma naye mengo gabasajja bagifunyemu niwankubadde wawatusenedda mm-hmm. ezo si sente ez'okuvuma buli omu niye nti munnanga ozifuna mu ngeri yonna nze sivumwa kyekyanga nogera mu palamenti nabagamba bajja ne banona nti jangu wezi nimbagamba nti oba nabavuma ku boda boda mm. kati munanvuma ku benzi tekisoboka temusobola kunvuma nja kuba terimbwa <laughs> ntisegera muntu kunvuma <laughs> nti tunakulaba sebo tuyiseko tutodde ku jambo eh. kale sebo tunakulaba kubanga kabindabinda omulungi omulobe ekintu kyolulamu yaffe bwetu betambudde njagala kubawa enamba eno eri 0 mu 7 tanm